know the bar over there, the No, actually, I, I don't know. Do, do you know? Hello, hello, hello. sorry. Hello, uh, mi sono persa. È come si... Um, ehm, do you speak English? Yes. Uh, ah, anch anch'io, yes. Do, velucita. Yeah, I think it's Massimo's wife. Really? The Thai skinny girl. Oh! Eh? Sorry, sorry, sorry, sorry. English? Ma è molto buono, veramente. È, il tipico, è la crema del tipico Thai. I do, io speak English. Io sono italiana. Do- dove? Da- do- dove? I don't understand. What are you saying? No! Usci- uh, closet! Uscita! Dove andare closet? Exit? dove uh, we hear except ah, and go right. Non ha capito un cazzo, non parla inglese.